була металочерепиця була. Це вже все нове. Це вже все нове за свій кость, за те саме. Отак, двір, ну йдемте двір сразу. Це гора, щось був, сарай. Ну це погоріло. Тут вже це таке, черепиця. Вон, фронтон. Це теж вже вся стінка, це вже наново переложена. Бачите, свіжий раствор, все. Нема нічого, що показувати. <laughs> Нема нічого, крепимося, все, деморець такий хороший, все накатив. Ну, все воно пішло прахом. О, марту, марту місяць. Ну, Нас вже і воєнні просили виїжджати, вже все. Тут не було. Самі воєнні кажуть, ну не було як сидіти. Тож лінія фронту тут е, в благодатному була, так, да, поруч? Так, да, то сусіднє село, там вони за, ну, за каналом сиділи, наші тут були слава Богу, сюди не пустили. Трохи успіли вивезти там то телевізори, таке все повивозили трошки. Одежу. Ну саме, що можна було втолкати там, в машину. Те. Там ще по дорозі нас доганяли, стріляли, все того самого, прорвались ми, <laughs> рисканули. Ну і все, позже вже тоді не можна було їхати. Ми по стройці, ми привикли оце робити. Оцю розруку приходимо по селам, все, оце те. Можна щось зробити? Стоїмо і ділаємо, <laughs> і все нормально. Так що привичне діло. Не вистачає трошки, ліземо вдову. Це по всьому потолку, отак, щоб не тікло. Так? А тепер можна, що старається. потім ну, таке. У вас хобі таке, так? Ну, інтересно мені. Спочатку собі. Тут арки кудись були, тут. Ось все старався, самі строїтелі, якісь каміни все були, якісь це саме. Ну йде нічого немає. Бач, міномета пробило дирку, ось сюди розлупило, ту видало стінку, ту видало, тут розбило. Там яма столик, воно, буржуйка, все, поки тут так приїхав. Все, сохранився отут тільки потолок, більше ніде нічого не було. Ну а тут не затікає? Ні. Ну, Бо там опилки, воно не вспіває, пленка не те, воно капає, десь там воно збирається. Ну, поки ще не рухнуло. розиться вдоль, зараз вони без цвітуть. Почти всі вижили. Це що стовп сломало, там один куст. А так так зацвітуть. Разні. кожний куст різний оттінок. В школі працювала, вона уборщиця, я сторожем, так що пенсія була. Тепер ні школи, ні роботи, нічого немає. Але плануєте залишатися у своєму селі? Звісно, одразу приїхав більше нікуди де ми не були, не те. Хороші люди, добре, ну і звичайні не ті. Зовсім не те. Ну, Планів дуже було багато, треба їх всіх тут. Та раді Бога, робити треба, і все, не сидіти, не плакати, а працювати треба, і все. Стремиться до чогось. Жінку забираю, внукам допомогти, дітям. Та й продовжать жити. Ну що? Ну вже случилось. Що тепер сидіть? Кається, що що? Що вже тепер? Вже нічого ж не зробиш.